30 تقرير سنوي أكثر من 16 ألف صفحة أكثر من 500 مؤسسة وبرنامج تمت مراقبتها 25 ألف تصريحة للمكاسب مودع هذا بمجهود مئات القضاة والموظفين اللي خدموا على 50 سنة دائرة المحاسبات هيئة قضائية دورها مراقبة التصرف في المال العام دايرة منصوص عليها في دستور 59 أما ما تمت المصادقة على القانون نتاعها إلا في 68 يعني بعد 9 سنين من المصادقة على الدستور علاش المدة هذه الكل؟ حسب مداولات النواب حول قانون الدائرة في البرلمان ما كانش ثم كفاءات كافية لإحداث دائرة المحاسبات أو الرئيس لها محمود الكتاري اللي تم تسميته في 68 أو الميزانية تم رصدها في نفس العام وقيمتها 35 ألف دينار أول تقرير صدر في 1980 وتطرق إلى عدة مواضيع منها الدين العمومي وصندوق التعويض من المعايير اللي تم اعتمادها في اختيار المواضيع قديش نسبة الميزانية المصروفة الشركات اللي تساهم فيها الدولة والجمعيات المتمتعة بالمال العمومي أما الخدمة متاع الدايرة ما كانتش ديما سهلة التقارير ما تنشر إلا بإذن رئاسي سانسرا، قسان الفليو المغامرات مع قرطاج بدأت من أحداثها إلى الثورة مثلا أول تقارير اللي تشمل فترة بن علي مختومة بسري من 2011 اكتشف عامة التوانسة التقارير ومن جهتها حتى الدائرة اكتشفت ردود أفعال التوانسة للتقارير اللي كتبتها على التصرف في الفلوس متاعهم كيفاش؟ ثم مثلا تقارير وصلوا القضاء وإلى اللجان البرلمانية الدائرة حاكمت الأحزاب اللي ما راجعتش المنحة العمومية واللي ما صرحتش على حساباتها الدستور متاع 2014 أكد على استقلالية القضاء اللي بدأت تتجسم مثلا في انتخاب الرئيس الأول من ضمن قضاة الدائرة شنو يلزمها الدائرة باش تولي محكمة المحاسبات؟ الاستقلالية، العضوية، الوظيفية، الإدارية وخصوصا المالية. إلى يومنا هذا رئاسة الحكومة تصادق على ميزانية دائرة المحاسبات وتدافع عليها قدام مجلس النواب. الحل أنه الدائرة تشرف على مسار ميزانيتها بدون نيابة السلطة التنفيذية اللي هي أكثر سلطة تراقبها الدائرة بطبيعة الحال. واحنا نحتفل بالخمسينية مشروع قانون محكمة المحاسبات اليوم أمام لجنة التشريع العام باش يصوت عليه المجلس في أقرب الأجال وهكا دائرة المحاسبات تولي محكمة المحاسبات